шалы нәрсе сіз ғажапланасыз әйе шоуда қазір шулай Әсіз қошан, қашан соңғы тапқыр шоуда болғаныңыз бар а сенің білән бірге биттесуде бұл уақыт сезілмейді қол қадірлі сағатлар шотландыра шумсы қабат сүйін азында Вәт Булат ақыллы, ғалим. Міне кім селфині ойлап шығарған екен. Очрашырға, қауышырға бізге сәбәп бар. Сен мені сүйіпсің, мен де сеңе тартылам. Башқа қызлар минем үшін хәзір ба? Руслан, ол оқыпса ул селфи деп аталмайды. Ә ничек? Ул операторға ақша жетмеді деп атала Бір Бер күн көрмәсем дә сине ел сені бір ел бойына көрмегендей сағынам тә ұсынам сенің білән бірге нешек рәхәт бізге көрдіңізме нешек Булат күлді а білесің ба неге неге чүнки бұл қыз аңа бик қызық мәзәк сөйләді нинди мәзәк көке башламалы күтуге башыңды өзгә төрөп йөри білмеймін болат күлді Безнең дөнья гел ямле Бу дөньяда бар да матур, бар да кызык Бөтен нәрсә гел тәмле Клипның нигә мондый икәнлеген мин аңладым. Нигә? Чөнки Булат һәр вакыт камера белән йөри. А. Яратам мен макаронны. Макаронны Италияда ойлап шығарғандар. Янарыңа гүл толпынам ашқынам Ұшар құшлар кебі көңіл әрім Сенің хәр сұлышын, сенің хәр бір қарышың бір барса да сәләмәт яшәү үшін алып барам. Эй, тукта, камераны қой урынына! Қарақны тұтығыз! Держи бора! Сиңа қадар болмағанда кебек бұтырмыш. Сине Сені көргәш кенә себеп таң атты. Синең көрер күрер өчен Д-20. Д-53. Ұзақ әлі. Ә, мужик, түсіп тұр әлі әзгін, ә? О, ә, миңа, миңа, миңа, миңа бұр ойларың шешіп көкте ойда қалықты сенің моторлықны көрер үшін ғана деп ел достарың шешіп көкте ойда қалықты сенің білән бірге нешек бүгін мен алтыдан соң ошауны тоқтатам һәм бұл эстафетаны эмиль айзатуллаға Зөләйлә төркеменә, Илдар Хуҗага сиңа кирәк, брат. Һәм Шупшар топшыруның алып баручысы Руслан Харисовка топшырам. <laughs> Рәхәт безгә шундый яхшы кеше. Күрдеңме? Ничек ул кәлтә еланын җибәрде? Әйе, хәтта койрыгын да өзмәде. Мин түзмәс идем. Мин дә түзмәс идем. Синең белән бергә ничек Камиль марсович ә. мен сценарий ойлап шығардым ә сіз бит танылған сценарист сіздің фикіріңіз керек ярар Эй, тубан камы егітлер эй, қазан егітлері күтіп тұрғыз, қар келем селе Нә, мен тауда тұрам өз өзімді түшіріп анан соң тұрам міне екі кадр бар а қалған кадрлар ютубтан видео білен тутырам ютубтан а О, гениально, дахи! Ничек минем үземнең башка килмәде бу? Алла ярыймы ни? Айе? Пик, пик, пик. Алло, Гүзәл Уразова, сценарий әзер. Әйе, менә мондай сценарий, әйе. Синең белән бергә ничек Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Сам себе режиссер». И у нас сегодня в гостях звезда татарской эстрады Була Зиганши! Я всегда с собой беру видеокамеру! Напоминаю, что Булат каждую неделю присылает нам много видео самого себя. Курдыгыз мы видели? Что? Вы только что чуть не чихнули? Круто же, круто, а? Снял, нет? О, снял, слава богу. На следующей неделе вам пришлю. Не дай бог! Что? Как это переводится? Аллаха шүкір перевод. Аллаға Давай, шүкір. давай. Хамин достар, традиция бойынша біздің бүгін тапшыруымызда йылдызлы қунақ Булат Жиханшин. Сәлем, Булат. Сәлем достар, сәлем. Сәлем. Булат, менә бу шляпадан сиңа үзеңнең ролеңне тартып алырга кирәк. Хам biz anavi bilan миниатюру qo'yamiz ayla ayla так напсам о психолог мен бүйтіп психологқа оқыдым жеңілірек болар айда кеттік әзірләнерге айда көз алдына кетіріңіз қазанның ең ең танылған психологы доктор есәмісіз доктор мен мен түні бойы ұйықтай алмаймын күні бойы ұйықтай алмаймын не доктор так сізге күн сайын ашағаннан біздің дүния жырын тыңларға күн сайын болша болша әлбетте рахмет доктор рахмет исәмсіз доктор исәмсіз исәмсіз менің мына мында аяқ ауырта күн сайын сызлый нәрсе эшләргә так сізге күн сайын ашаганнан соң біздің дүния жырын тыңларға ма жоқ ләкин барыбер тыңлаңыз рахмет доктор рахмет қаралі Болат, менің түге қызлар білен келіп шықмай нишлерге соң сайфиев илнар мен саған битен айттым күн сайын келесің битен нәрсешлерге екенін айттым битен мен бит біздің дүния жырын күн сайын тыңлайм отна буы Булышмый, булышмый. Көбірек тыңларға керек, көбірек. Көбірек. Доктор, исәмісіз? Исәмісіз? Мен, білесіз ба, мен Мунир Рахмаевны шляпа көрдім. О, Срочно диспансеризация. Жоқ, йох доктор, жоқ, йох жоқ. Керек, керек, керек, кирек. Мен мажор, Санитарлар, санитарлар, Гельфанов тағын қошқан бет. Мен <laughs> Ох, рахмат болам. Рахмат. Сізге рахмат. Шөп шарт тапшырма рахмат. Пока. камил юкка биз күзлік кидік қиын нешіктір білсәң иде сен нешік миңа қиын рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратығыз 250 101 8